KDK สุยตีตัวโกโกกาเคสินนอซื้อโดมามีสุสินนอปวาเสียมีมีปวาสินนอวันนะเลญาคาปูโอสมบาลันเดกูฮอปูโกกาလမ်ဘန်ဒိုယာနေကူကိုပမာလိုတာဒီတော့မိမိယာရဲ့ကြီးတော့ကျိုးမိမိနာလဲဆိုကောကလနမလိုကောလာဝကလောနော်ဘာတာဝူဝေပေါ် Consuelo nyauti na papi no nerali Mimi ali komuni bakanda gomoyuli Ta chua chungi no bayani à Ha ha ha ha hey. ha ha ha ha Đi tôi có khe là thế nó ba thứ kẻ yêu ô lên đe của phụ Ta thứ lo ba giá đôi mà Phê là thứ lệ có lực ca à. သာထွဲလဲနော်ချစ်ခါသာပင်နော်ခွင်းနယ်လီကသူ့ကဘောလာကြုံမညာပလဲဟူအော့ပါခေါ်စားခေါ်စားကြဟေပွားတကမာကဲထော်ဒီတကိုတာလောဖာမကတော့ပူကွေတော့ခေစောပလဲခါဟူအော့ပါချောတတော်ဝီဒီယိုရဲ့အကဲဝဲအကွယ်လော်နီတာလောမလို့စကောပေါ်သေးဝါလပ်စင်နော်ပါစီခုလိုလက်စင်နော်ပါစီတော့ဖို့မော Til ko se no masu ko ga Olo ka bu ka kla kela Sinya le sin no ba su tombo Ti de ko la no chika Bre lo sa mu do ma Sin no ba di ga Ve lo kwe di pa me close Ve lo kwe roba Pa ki de ku La ba no chika Te kru la bo ji lo di ba sa Ya ti de ko se ko ga Salam ko ta ni Pa ki ti lo di ba sa Le ko su le Yo did the go killer Yo did the go killer Yo did the go killer Solo mu go tani Bagati lo ni basa Lo ko sule Did the go la ye e Lo ba da ya khe khe Sa bi not sin me did the go คาจุญากะทีโลซาโกมุนายะทุกะพาโลมันดายะโนกะกีโนตมุตะกอ No man dai em nó gà ghi mưa thật có thật ra thì nó bắt từ mẹ thì phối nó te pemakai pena respect obat te kalau wat ba ya ketep keido ke ido kena what the fuck